するしないそれでは今回の匠ご覧くださいそれではトン2曲開始です皆さん手配を開けてくださいドラマ3層 田さんシャーチャーになりました、今回の手はうん微妙ですかね本当はねやっぱさっきのレアンドのトイトトシでみんなをビビらせ、うん、そして震えてましたよ開いた手で焦ってたじゃないですか、うんうん、だからもう一回ああいうなんだろうちょっと脅かし仕掛け入れられるような、まあ、降りる時も便利な自敗のトイツとかアンコールを持ってたりすると、染め仕掛けとか うん、もう一回その場の空気をつかめるんだけど、場のその今回のテーマどうしますこの手だと1分しかなんない平和 <laughs> かなりこう場を支配するような意識をすごく持たれてますね、うん、自分が有利な展開に持ち込めるように、はい、やっぱりこの手配だけじゃなくて、はい、この 場面をすべて意識しないと勝ちきれないってことですよね。すごい今、あの平平たい展開みたいな感じになっちゃってね。ちょっと嫌だって言ってましたもんね。うん、今それです。着順上げにみんな来るんで、最終、最後。大きく差が開いた方が、その、オーラスの上でゆっくりできるじゃないですか。確かに。展開的に持ち込まれてるんですけど、やっぱトンプっていうのはちょっとまた難しいですそうですね。 このままいくと本当に最後は誰が立ってるかみたいな感じになりますもんね今安く仕掛けてさばくなんてことは一切やる必要がないのでおこれまた一つ勉強ですねここの局面とかはやっぱり重たい展開に持ち込みたいなって感じ今回トイレの親ですけどドライヤーのリアンスを切りましたねどうですかまあパンはもないんで、はい、な持っててもしょうがないですけど、まあ、安牌と単野を行こうの方がいいかな 途中道中でのタイヤの変化すごいあのカレですよね毎回そうですか、うん、どの対局見ててもどっか泣き仕掛け頭に入れてるんでまあ泣ける展開に持ち込みやすいというだけです藤田進は泣きの意識も高いということですねやっぱりなんだろうな一人でこう、6×3、3、まあ、全山を1人で積もっ 積もって一人で積もり上がれる確率って結構低いと思ってるんですよ。まあ、だから泣くか、あの、出上がりするか、みたいにしないと。大事にする。さあ、どうしていくか。こアはそこなんですよね。はい。ハーピン版に1枚。チピンからいきました。ベンチャンを外していく。まだ動くところはないですか うん、まあまあ動きは全然ないんですけど、あの、本当に重たい展開にしたいんで、漫画にでもならないかなるんですけど。まだ見えないですもんね、漫画には。ガーピンが手出しが入急いで切りたい。切っとこうと。他の速度で気になるところありますちょっとまだ読めないですよね、どうどう見ても。やですよね、まだ、やや上茶が手だ手出し、手出しが多いよねっていう。 かなり二さんは確認されてます。あ、そうなんだ。そうなんです。パワーに紛れ。この時は泣けるような形で真似せんでいた。怖い。で、ここは、まあ、じゅう数万、つもぎりと。まあ、親の安牌がめっちゃあるんで。親が来ました。なんでパワーワン切ってなって。 後から持ってきたでしょうね。パワー1切ったら、ウーアンだけ残して、パワー切ったら G1 持ってきて上がっちゃった。で、ローは泣けたと。タイヤの動きなんでしょうか。5、6、7、マンズ仕掛けました。対面の親。これどうしましょう。一平行も見えてくる。ローワンが1枚。あ、2枚ですね。こんな手で、万一放縦もしたくないんで。わかります。すごい思う。この、ちょうどいい手ですね。 <laughs> ちょうどいい、あの、 それが言いやすい手ですねこれねテラシーピン泣きもかなりあの使う選手なんですよねーニンねまあでまあ単用だろうなっていうはいあとドラがどれくらいあるかですよねドラヒを切るの早かったですけどこれどうしますまず見て一応いいシャンテンですねそうです 乾燥が入った時って換算品で1はしませんしません単品入ったらこのニャンピン数ピンタート落とすのも嫌あそそこで切っていくのもちょっと嫌だ、ニャンピンテープは悪いですかあちょっと気が変わったかな <laughs> やっぱ1個ないとねそれがあるのにちょっとやる気変わりますもんねちょっとこれでなんと1個なんて26になってもなっていうのと、ちょっといいですかそれなら 親はまだ手出しだへえめっちゃ出てくるな <laughs> あの人めっちゃ出てきますねあ一ほら気にしてたところが1万ってできたと思ったらこのニャンピン出るんだ2900から3000人単4若一親2900点の上がり兵が最後の天敗打敗だったんですね、さあ今回は親の上がりとなりました2900は3200ですね一本場です 手配を皆さんじゃあ開けてくださいえでも気にしてた紙茶がやっぱりまとまりましたねタブローキューピンですよちょうどほら切っとこ切っとこって言ったのが <laughs> ちょうどよかったですね確かに泣いて今回は2900で親が連チャンさせましたねネックのロロン泣いてあと他はまあどうですこれ 一つ赤に変わったことによってリーチの思考高くなりましたこのターツもとしたくなかったっ、うん、おっしゃってましたもんねだこれはあん切っていきたいんだけど切るにるこれのことの方が多そうですか自然に先こっち来たら数層は勝負をしてリーチ行きますルパソ3品だったら行ってたでしょ、うん、この品の中なんかさ したギリギリの時です今回のご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに、はい藤さん、はい、小話ということでまず一つ目阿部まずチーム名の由来は他に候補あったんですかあのいやこれ企画書に M リーグのその、はい ーナー企業とかって見るときにね適当に渋谷アベマズとかこう当てで入れてたんですよえ適当に当てで入れてた当てで入れてたそのまま使ったわお <laughs> えほ他のじゃあ候補がいろいろあった中でどれにするみたいな会議とかは、うん、いやないねおうイエス企画書からそのままでもこれで割とでも気に入ってねいやなんとなくいいんじゃない私も気に入ってて愛着持って今読んでたんですけどまさか そんな生い立ちだったなんて知りませんでした企画書を作ってくれた人が適当に当てたやつですそれが誰藤田さんじゃないのですねわかんないな誰か作ってくれた人えじゃあ発案者は藤田さんじゃなかったってことそれは違いますねわお <laughs>